Jama'a assalamu alaikum mu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai farin jini wato sarakin Hausa TV inda za mu koya muku yadda ake buɗe YouTube channel. Ita dai tashar YouTube ba baƙuwar a ba a wuce wadda kowa ya riga ya santa sai dai kuma waɗansu ba san yadda za su yi yadda za su bi ba su buɗe wannan tashar har su fara amfani da ita su fara samun gajiyar ta YouTube su fara biyan su. Amma in Allahu idan kun biyo mu za ku ga yadda ake buɗe tashar YouTube. Mutum ya fara amfani da ita yana ɗaɗɗora bidiyoka domin ya samu biyan YouTube su fara biyan sa. To abu na farko da mutum zai fara yi shine ya kasance yana da email address wanda shine Gmail. na Google account. Google account shine abu na farko da ya kamata a ce mutum ya fara tanada idan yana so ya bude wannan tasha ta YouTube domin ya fara da bidiyo ka har ya kai ga lokacin da YouTube za su fara biyan Yanzu sai ku biyo mu domin ku ga yadda ake bude wannan tasha ta YouTube ɗin. Da farko dai ga sunan wannan application ɗin wayan ne sai ka shiga ka duka bi ta manhajar YouTube ɗin sai ka shiga ka jawo ka ga inda wannan manhajar take ka yi tafiya har lokacin da haka yadda wannan manhajar take a nan yanzu misali wannan ita ce manhaja ta YouTube ɗin sai mu shiga ta za ka ga ta buɗe za ka ga ta buɗe ga shi ga shi nan dot wannan background ne na YouTube to daga nan sai ka je can inda ka ga an yi ma alama wannan saboda na riga sai na yi inda Gmail ɗina shine yasa kuke ganin shi a haka amma yanzu sai ka idan ba yi ba za ka ga alamar mutum kama alamar mutum a nan to za ka taɓa wannan idan ka taɓa shi za ga ya buɗe haka ga shi nan yanzu saboda nan wannan Google account ɗin yana sama zan canza shi sai ku ga yanda yadda suke gashi na yana rolin yawwa a yanzu gashi ya buɗe haka sai ka duba ka gani google account ɗinka sai ka ka taɓa shi idan ya ya buɗe idan ya buɗe haka sai ka taɓa your channel nan kaga ya nuna alamun babu ba a yi created ba ɗin channel ba to sai ka duba nan gani sai ya nuna sai ka shiga nan wannan wajen sai ka taɓa idan ka taɓa kaga suna ne sai ka goge shi sai ka rubuta sunan da kake so na youtube ɗinka ya kasance wani suna hake bukata ya kasance kana iya ka rubuta misali sai ka ce nagari nishadi TV. Idan ka bar shi haka, kaga shi kenan ya buɗe haka sai ka danna create. Shi kenan kaga ya buɗe. tashar ɗin ta riga ta buɗe nan yanzu da ba a riga an ɗora komi ba ga shi ya nuna ba, wani bidiyo ko subscribers ko wani abu dai babu shi to a nan za ka fara duba a gani za ka yi za ka ga wannan shine channel ana, analytics ɗin wanda a nan ne za ka ga duk wani record na wanda youtube ɗinka yake da shi anan ba komai sai ka koma baya idan ka koma baya kana son ka ka ɗora bidiyo bidiyo ga sunan za ka ga shi nan nan ba komai nan playlist inda za ka yi creating ɗin playlist inda za ka yi creating ɗin playlist nan ne za ka yi creating ɗin playlist na kowane irin bidiyo ka wannan shine about na abin ga lokacin da kai buɗe YouTube ɗin da kuma link din YouTube ɗinka da kuma wasu bayanai waɗanda za ka ɗaɗɗore, za ka ɗaɗɗora irin link na Facebook, of Instagram da sauransu duk anan ne za ka, za ka same su. To, yanzu sai mu dawo nan farko. A nan idan kana so ka ɗora bidiyo to. dole na mutum ya kasance fa idan zai ɗora bidiyo ya kasance bidiyo nashi ne ba na wani ba kar ka ga bidiyo ko ina ka gara ma ka ɗauki bidiyo ka ɗora a'a abinda youtube suke bukata kawai ka yi creating na bidiyo naka wanda shine original content wanda idan naka ne ka ɗora shi shikenan amma idan wani ka ɗora to akwai copyright wanda youtube suna amfani da shi idan mai wannan bidiyo ya buƙaci ya kai ƙararka ga YouTube to YouTube za su sa strike na ga channel ɗanka wanda kuma idan ka samu strike uku YouTube za su rufe tashanka don haka mutane su kiyaye da ɗaukar abubuwan da ba nasu ba su ɗora zuwa ga ga, ga YouTube channel ɗansu to mutane su yi hankali da wannan to idan kana so ka, idan ka yi creating ɗin bidiyo to in kana son ka ɗora shi sai ka shiga YouTube Studio wanda a nan ne za ka ɗora bidiyon ka za ka gani a nan ne akwai copyright nan zai nuna ma idan babu shi kuma nan zai nuna ma amma a nan idan ka ɗora bidiyo a nan ba za ka gane cewa wannan bidiyon yana da copyright ko bai da copyright ba don haka idan sai ku biyo mu a bidiyon mu na gaba inda za mu gwada muku yadda za ka ɗora bidiyo a youtube studio da yadda za ka gyara shi ka sa thumbnail da title mai kyau da duk sauran abubuwan da da youtube suke bukata ka, ka sa ga ga bidiyon ka da sauransu yadda za ka samu subscribers da viewers duk insha Allahu a bidiyon mu na gaba za ku same su idan wannan bidiyo namu ya burge ku sai ku yi mana subscribe da like da comment mun gode